जैसा हुस्न जो हर अदा में नूर है आया साथ मरे और सतहत्तर घायल प्रेम तो को क्यों ऐसा बनाया तेरा जिससे पड़ गया पाला अच्छे को गलत कर डाला तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तू तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तू तो चीज बड़ी है मस्त तू तो चीज बड़ी है मस्त मस्त चीज बड़ी हूँ मस्त नहीं तुझको कोई होश होश नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष मद होश तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त मैं चीज बड़ी हूँ मस्त Change.

ना कोई खुद को बचाए आग दिलों में लग जानी है जादू ऐसा कर डाला ना होश किसी ने संभाला तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त तू तो चीज बड़ी है मस्त मस्त तू तो चीज बड़ी है मस्त तू तो चीज बड़ी है मस्त मस्त चीज बड़े हम